Ruby Prestige，七七。哦，他家又爆了，呵呵呵，原来根本不会玩。 他肯定是有火球的，我只有一个火球。嗯。 go go go shit shit toxic anh chị anh chị blue blue anh chị 他自己掉下去，莫名其妙。那我去左边啊，不对，左边已经没了。啪不不不，我我听听。 on. Uh, is so annoying. Though he's so trash. Sasha. Sasha, hello. 安心安心。 我有工具！我没羊毛了， <laughs> 我我很烂的工具。我没羊毛了，我也没有。 la! What is this? What the? No KB Oh, wow. What the? the哎，安心安心，右边右边。 病了，死掉了。正想，正想，正正想送他一个 L。但我没方块，有点尴尬。 挖到了没？哈七七，嗨，嗨，嗨，七七，七七，哇，两百经验，哦哦哦哦哦！ 还差一百九十六。好，我第二次掉进同一个洞里面了。 来，我死了是不是 r u b y p r e s t i g e h 去去去去去去来来，去去去去去去 七 bug，永远都 <laughs> 都都是这样。